komt er zonneschijn. Het zal wel zijn, die woorden zijn al lang uitgemolken. Maar ik onthoud, of toch meestal, de beste stuurlust staan altijd aan wal. In mijn bol van kristal zie ik enkel wolken. En mijn hoofd, het is te klein, Vind geen ruimte om mezelf te zijn. Ironie, ik heb toch geen zin om er rond te lopen. aan de maan. Als ik de moed vind om recht te staan, zoek ik een weg om hier weg te gaan. Ik verzamel al mijn dromen uit karton en vertrek naar de horizon. naar mijn horizon. En iedereen zegt niet te veel piekeren, want dat is slecht. Ah, is echt ik zelf nog nooit aan gedacht. Iedereen prijst een roze bril, maar als ik om hulp vraag dan wordt het stil. Geïsoleerd ben ik de enige die niet lacht. En die eenzaamheid doet pijn als iedereen juicht van achter

can wreck me. Bereik an mijn horizon